नाम है डॉक्टर अमित गुप्ता और आज मैं आपके लिए बहुत ही हटके मजेदार प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो इंडिया में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है और उसी के साथ साथ मैं आज कुछ नाम अनाउंस करूंगा जो मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में बोला था कि मैं लोगों को गिफ्ट दूंगा जो सबसे ज्यादा कमेंट करेंगे मेरे इंस्टाग्राम की फोटोज या वीडियोज पे और या यूट्यूब के मेरे वीडियोज पे तो मैंने लिस्ट बना के रखी है जो मैं लास्ट सबसे लास्ट में बताऊंगा तो अभी जो वीडियो मैं बताने वाला हूँ वो है अभी तो आपने सुना होगा मिनोक्सो के बारे में गाइज मेल हो चाहे फीमेल हो आ, अगर आपके हेयर लॉस हो रहे हैं और आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले आपको लिखेगा minoxidil which is a dilator which is a arterial dilator जो आपकी ब्लड वेसल को फैला देता है जिससे आपके बालों की जोड़ में खून का फ्लो बढ़ जाता है मगर ये बहुत ही बकवास काम लगता है लोगों को बिकॉज उनको सुबह शाम लगाना पड़ता है और जब मिनोक्सिल लगाते हैं तो वो बालों को बहुत ज़्यादा सख्त हार्ड कर देता है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा फ्लेकीनेस दिखती है मतलब कुछ वाई वाइट करने लगता है तो मिनोक्सिल कई टाइप के आते हैं टू परसेंट भी आता है फाइव परसेंट भी आता है ten percent twelve point five percent बहुत सारे different different company different different minoxidil बनाती है साथ में प्रोकेबल भी एड कर देंगी कुछ कुछ नया नया इनोवेशन लेके आती रहती है करती रहती है बट इट्स गुड जब तक आप इसको अप्लाई करते हैं तब तक वो रिजल्ट देता है जब उसको अप्लाई करना बंद करते हैं तो उसका असर खत्म हो जाता है वो वैलेंस क्रिएट करता है और फिर उसका असर खत्म हो जाता है और बिकॉज ये डेली लगाने वाला है सिस्टम है उसमें सुबह शाम आपको डेली अप्लाई करना है तो स्टार्टिंग में तो मजा आता है मगर बाद बाद में इंसान को मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं ना कंप्लेन करते हैं कि सर ये हमें ऑफिस जाना हो मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गए हैं थिक हो गए हैं मैं वापस कंगी नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ या समथिंग जो इशूज़ आते हैं तो ये इशूज़ को ख़त्म करने के लिए मैं मैं क्या फ्लुएंस कंपनी इंडिया की फर्स्ट कंपनी है जो पेटेंटेड मेडिसिन लेके आई है यू एस एफ अप्रूव है और पता नहीं कहाँ कहाँ के अपडेट लेके आई है वो तो वो उन्होंने लॉन्च किया है oral minoxidil guys this is the first time in India they have launch oral minoxidil which is 2.5 M G which is a very low dose minoxidil जो आपको डेली नाइट में अप्लाई अप्लाई नहीं करना है सिर्फ खाना है इसको डेली नाइट में खाना है जो आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ा देगी वैसे तो देखा जाए तो जो मिनोक्सिल होता है आ, ये हाइपरटेंसिव जो बीपी वाले पेशेंट होते हैं उनको दिया जाता है बिकॉज ये बीपी कंट्रोल करने की मेडिकेशन होती है बट इसके साइड इफेक्ट देखे गए कि जनरली पाया गया कि जो जब बीपी के लिए दी गई दवाई बीपी कंट्रोल करने के लिए तो उन लोगों के बाल उगने लगे तो इसको लोगों ने अप्लाई करना चालू कर दिया बट उसके साथ एक दिक्कत भी आने लगी जब लोगों ने अपने स्कैल्प में अप्लाई किया तो उनको कई लोगों को रिएक्शन होने लगे उनको स्कैल्प में इचिंग होने लगी उनको स्कैल्प में दाने आने लगे उनको स्कैल्प में खुजली टाइप के होने लगी और बहुत ज़्यादा रैशेज पड़ने लगे तो वो अप्लाई करना छोड़ देते हैं और बेचारे दूसरे अल्टरनेटिव ढूंढने लगते हैं जिसके कारण उनको वो इसके जो अच्छा इफेक्ट वो ले नहीं पाते तो उसके लिए उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए और जो कि हमारी फ्लुएंस कंपनी है जो कि इनोवेटिव है मतलब हर चीज़ में इनोवेशन कुछ ना कुछ नया ढूंढ के और एकदम हट के चीज़ लेके आती तो ये फ्लुएंस कंपनी ने एफ ओरक्सिल नाम से मिनोक्सिल ओरल मिनोक्सिल लॉन्च किया है which is a two point five M G you have take it every night तो आपको लगाने का झंझट खत्म खत्म जो आपको सुबह शाम अप्लाई करना पड़ता था वन वन एम एल वो शाम लगाने का झंझट था ना वो खत्म हो चुका है ना आपको सुबह शाम लगाना है ना ही आपके बालों में कोई दिखेगा कि आपने कुछ लगाया हुआ है बिकॉज मैं ना जो लोग परेशान हैं जिनको हेयर फॉल होता है हेयर लॉस होता है like pattern specially for pattern baldness जिनको खानदानी गंजापन होता है उनके लिए जो मेल पैटर्न बालनेस होता है या फीमेल पैटर्न बालनेस है जिनको होता है उनको पता है कि ये बहुत ही एक बहुत ही ज़्यादा टीडियस वर्क होता है काम है कि डेली अप्लाई करना है यार मतलब अब तो बस डेली गोली खानी है गोली खा लो तो हाँ ये किसको नहीं लेना है ये कॉन्ट्राइंडिकेशन बता दूँ मैं आपको अगर आपको हार्ड इशू है आपको हार्ट अटैक आ चुका है खुदा नगर किसी को आए मगर अगर आपको आ चुका है तो आप मत लीजिएगा अगर आपको कोई भी हार्ट की बीमारी है रिदिमिया है कुछ भी है तो प्लीज़ इसको मत लीजिएगा अगर आप प्रेगनेंट है लैक्टेटिंग वूमेन है तो आप इसको मत अप्लाई मत लीजिएगा रेस्ट सारे लोग ले सकते हैं चाहे लड़का हो हाँ, चाहे लड़की हो किसी भी एज के हो आप सो सकते हो विदाउट साइड इफेक्ट बिकॉज बहुत ही लोड हो हम दे रहे हैं और ये आपके वैसे डायलेशन करेगा खून का फ्लो आपके हेयर फॉल में हेयर फॉल कलर बढ़ा देगा और आपका आपके बाल फटाफट ग्रो होने लगेंगे सिर्फ खाने से ग्रो होने लगेंगे अकेला इसको खाने से ग्रो नहीं होता मैं एक चीज़ और बता दूँ अगर आपको पैटर्न बढ़ने से और खानदानी गंजापन हो रहा है तो साथ ही साथ आपको अगर मेल है तो आपको ड्यूटर स्ट्राइड लेना पड़ेगा वन टैबलेट डेली और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात इसी कंपनी ने मेल है तो male hair fact kit launch किए which is cyclical therapy already मैं इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ फीमेल है तो फीमेल हेयर फैक्ट किट लीजिए which is pink in colour again मैं वीडियो बना चुका हूँ और इसके लिए साथ में एक और बहुत अच्छी किट आती है pro immune kit which is uh, which will improve your immune system and diabetes अगर आपको है तो डायबिटिक के लिए प्रो डायबिटिक किट और इनके स्किन फैट के बहुत सारे किट बहुत सारा माल है इनके पास बहुत कुछ कुछ इनोवेशन है पेटेंट मेडिसिन है विच इज विच के hundred percent result oriented kit है ये और थर्टी टू फोर्टी परसेंट बाल ग्रो कराती है इन एनी कंडीशन तो गाइस यू कैन ट्रस्ट तो इन्हीं ने नया लॉन्च किया है ओरल मिनोसिल मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज मेरे बहुत सारे पेशेंट को प्रॉब्लम थी कि सर मिनोसिल तो मत छो, छोड़ दो मिनोसिल मत लगवाओ उसके अलावा कुछ भी दे दो तो मैं उनको बोलता था प्लीज लगा लो तो आपको हेयर फॉल हो हेयर लॉस हो या आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया आपको मिनोक्सिल तो लगानी पड़ता है तो आप इसको खा लो एक गोली डेली खानी है प्राइस इसकी है एट्टी फाइव रुपीज़ की है यार बहुत ही सस्ता है यू नो वन थिंग जो लगाने वाला मिनोक्सिल होता है वो अच्छी कंपनी का सात सौ आठ सौ रुपये का आता है और ये एट्टी फाइव रुपीज़ की कितना चीप है तो खाना है ना ही लगाना है दूसरी बात मैंने आपको भी बोला था कि मैं कुछ नाम अनाउंस करूंगा जिन्होंने खूब सारे कमेंट्स किए थे खूब सारे खूब सारे मेरे यूट्यूब के वीडियोस में और मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियोस में खूब सारे कमेंट मारे थे मैंने उनके नाम सेलेक्ट कर लिए तो सबसे पहला नाम है अजान हाफ अजान हाक जे यूट्यूब पे इन्होंने खूब सारे कमेंट किए थे साफिया जी ने खूब सारे कमेंट किए थे डॉक्टर सीमा गुर्जर और एंजल अनु मौसमी विश्वास संजय विश्वास अभिषेक सैनी और इंस्टाग्राम में बहुत से लोगों ने किए Abhishek Saini nine five one जो कि उन्होंने यूट्यूब पे भी किए थे कमेंट और Amit Patel underscore eleven Anu Bhatt Anubha Bhatt एक ही घर के हैं तो ना हाँ। ठीक है साफिया त्यागी जो ऑलरेडी यूट्यूब पर खुद रिकमेंड कर चुकी हैं स्वप्निल भार्गवा सेवेंटी एट स्वप्निल भार्गवा और उसके बाद Vishwas Mausami nine five two one five जो अगेन इन्होंने यूट्यूब पे खूब सारे कमेंट किए ऑलरेडी मैंने बहुत सारे सिलेक्ट किए बहुत बहुत इतने सारे कमेंट करे ना कि मैं सिलेक्ट ढूंढूंगे थक गई टीम बोलती सर क्या है क्या है ये मतलब कुछ भी तो मैंने कहा ऐसे तो इनको ना इनको मतलब मैं छोड़ नहीं सकता इन सबको मैं इंस्टा ब्राइट पैक दूंगा और साथ में साफिया जी आ, Safiya B A nine eighty and G हाँ यस तो ये वो लोग थे जिन्होंने खूब सारे कमेंट खूब सारे गाइस इतने सारे कमेंट किए ना कि मैं कमेंट देख देख के परेशान हो गया कि इतने सारे कमेंट उन लोगों ने बेचारों ने बहुत मेहनत की है और इन सबको मिलता है इंस्टा ब्राइट पैक तो गाइस आपको करना क्या मैं एक एड्रेस अभी एक यहाँ पे स्क्रीन पे एक ईमेल uh, एड्रेस दूंगा उसमें आपको अपनी photo ID with Aadhaar card आपकी फोटो और फोटो आईडी के साथ मुझे आपका फुल एड्रेस ईमेल करिएगा साथ ही साथ यूट्यूब वाले जितने भी अजान हक uh, हैं साफिया जी हैं डॉक्टर सीनू गुर्जर जी हैं अंजुल एंजल अनु है मौसमी जी हैं संजय विश्वास अभिषेक सैनी ये सब हैं जो इंस्टा पे भी हैं खैर तो गाइज <clears throat> आपको अपनी यूट्यूब की आईडी भी डालनी है ओके okay? यूट्यूब की आईडी भी डालनी है बिकॉज जिस आईडी से आप लॉग इन करते हैं यूट्यूब में वहाँ पे एक आईडी आती है वो आपको साथ में देना है ताकि हम उससे वेरीफाई कर सकें कि येस आप ही सही पर्सन है जिसने कमेंट मारे थे और एल्स संजय विश्वास के नाम से कितने लोग अपनी आई भेज देंगे मैं कितना बोलूँगा मैं सही पर्सन को दूंगा तो गाइज अभी भी डिले नहीं हुआ है आप लोग खूब सारे कमेंट और भी कर सकते हो मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं बहुत सारे वीडियोस खूब सारे कमेंट करते रहो और लोगों को टैग करो देखो जो आप अभी क्या है जितने ज़्यादा जितने ज़्यादा लोगों को आप टैग करोगे ना उन वो लोग प्रायोरिटीज में आ जाएंगे आपको खुद अटैक करना है खूब सारे कमेंट करना है और शेयर मारते जाना है मेरे पास एनालिटिक्स रखा हुआ है लगा हुआ है जिसमें हम दिख जाता है कि कौन सबसे ज़्यादा कमेंट कर रहा है और हम टॉप टॉप फाइव को सिलेक्ट कर लेते हैं खैर इसमें तो मैंने बहुत सारे लोगों को सिलेक्ट किया है तो टॉप फाइव को हम सिलेक्ट करेंगे सबसे ज़्यादा कमेंट करेंगे तो गाइज़ वेट क्या करो फट से जाओ इंस्टाग्राम पे कोई भी इशू है तो मुझे you can if you want you can fill your online consultation with me if you want at lescomic dot com और ये आपको मिलेगा कहाँ पे ये भी आपको लेसकोमिक डॉट कॉम पर मिलेगा W W W dot lescomic dot com वहाँ पर जाइए और वहाँ पर इसको परचेस कर लीजिए एटी फाइव रुपीज़ का है डेली नाइट में खाना है और सो जाना है और बालों की ग्रोथ को देखना है गाइज मैं एक चीज़ बता दूँ कि ऐसा भी जादू की छड़ी भी नहीं कि आप खाओगे और बाल उगना चल जाएंगे it's will take some time ये it's a very good alternative to topical minoxidil ठीक है टॉपिकल मिनोक्सिल के अल्टरनेटिव है अगर आपको स्किन रैश होते हैं आपको कुछ भी ऐसा इशू है कि आपको अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है तो मैं आपको सजेस्ट करूँ कि ओरल मिनोक्सिल लीजिए साथ ही साथ विदाउट योर डॉक्टर कंसल्टेशन के आप बात लीजिएगा और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से भी कंसल्ट कर सकते हो लेसमेंट डॉट कॉम पर वहाँ फिल कर देना अपनी दिक्कत बताना मैं आपको हेल्प करूँगा और साथ ही साथ मैं इंस्टाग्राम पर आपका वेट करूँगा मेरी I D doctor Amit Gupta और खूब सारी दवाइयाँ हैं इन सबको भी साथ में खाना है अकेला ये खाने से बाल नहीं उगेंगे ये भी खानी पड़ेगी मेल है तो ये फीमेल है तो ये एंड ये और चीज़ है ये ट्राइको नरिशा सीरम उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ इसके अंदर फिनेस्ट्राइड टॉपिकल फिनेस्ट्राइड जो कि डी ब्लॉकर है अगेन इसके अंदर कैफीन है जो आपके खून का फ्लो और भी ज़्यादा बढ़ा देगी इसमें एलेक्ट्रोनिक एसिड है कीटोकॉन्स वाला विच एंटी फंगल आपकी डेंडर को फाइट करेगा आज इसमें वाइटामिन डी थ्री भी है जो आपके बालों की ग्रोथ को फॉर फास्ट करेगा क्योंकि वाइटामिन डी के डेफिशिएंसी के कारण भी हमारे बाल छड़ते हैं तो गाइस वेट क्या करो जल्दी से जाओ लेट्स पे और सब सब कुछ जाके परचेस कर लो ढेर सारा परचेस कर लो और कोई भी दिक्कत है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो मेरी आईडी डॉक्टर गुप्ता मैं वहाँ पे आपका वेट करूँगा